Eduardo Cunha chama Temer e Lula como testemunhas de defesa. Acredite se quiser, o ex-presidente da Câmara e deputado caçado Eduardo Cunha, que está preso desde o dia 19 de outubro em Curitiba por recebimento de propina e lavagem de dinheiro, resolveu chamar Michel Temer, Lula o ex-ministro Henrique Alves e até o Zacarias, é, quer dizer, Delcídio do Amaral, para defendê-lo no processo onde é réu na Lava Jato. É, se esses super vilões se reunirem, o Moro vai ter que acabar chamando o Super-Homem, o Batman e até o incrível Hulk para dar conta desses vagabundos. Hashtag chupa Liga da Justiça. Por causa de ocupações, 191 mil alunos farão o Enem nos dias 3 e 4 de dezembro. Pois é, mais de 190 mil alunos inscritos para participarem do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, terão suas provas adiadas por causa das invasões promovidas por meia dúzia de vagabundos. Só para vocês terem uma ideia, já são mais de 300 locais de prova invadidos por esses tais estudantes. Isso sim é que é uma verdadeira aula prática de desperdício de dinheiro público. Afinal de contas, o adiamento dessas provas do Enem causará um prejuízo de 12 milhões de reais aos cofres da União. E imaginar que esses arrombadinhos estão protestando justamente contra a PEC do teto, que visa economizar e racionalizar os gastos do governo com os recursos que saem dos nossos bolsos. Como bem disse o jornalista Ricardo Amorim, lutar por educação melhor impedindo aulas é como combater a fome impedindo a alimentação. Hashtag ocupar biblioteca ninguém quer, né? Momento. Jabá. E aí, já deu seu like nesse vídeo? Não? Ih, caralho, tá comendo mortadela, é? Dá like nessa porra aí, bora bugar esse YouTube do caralho. Aqui é canal do otário, porra. Produção industrial avança 0,5% em setembro. De acordo com o IBGE, a produção industrial voltou a ter crescimento de 0,5% em setembro, mas ainda acumula uma perda de 7,8% no ano. Além disso, os bens de capital, que são as máquinas e equipamentos, tiveram uma queda de 5,1% em setembro, o que é uma péssima notícia, pois se as empresas não estão comprando máquinas, é sinal de que não estão investindo em sua produção. E se a iniciativa privada, que é quem realmente gera empregos nesse país, não está investindo, significa que o desemprego ainda continuará elevado e a economia continuará uma merda por um bom tempo. Hashtag herança maldita. E para finalizarmos essa edição. Mara Maravilha diz que Cléo Pires não para com homens. E a atriz reparte. É mesmo, é. Foda-se. E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. E aí, curtiu? Então se inscreve aí nessa bagaça e regaceira nesse like. Ah, e não se esquece que os patrões VIP do canal do Otário podem conferir com exclusividade o áudio completo do Otário Cast, com duas horas de duração, com a participação do deputado Jair Bolsonaro. Esse só quem for patrão ou assinante VIP do site pode conferir. E amanhã tem mais!